जय हिंद मैं अपने श्रोताओं को ये सूचित कर देना चाहता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन कृत मधुशाला की किताब से आठ पार्ट में वीडियो आपने सुना 120 सौ बीस रुपये आज पार्ट नाइन है जो अंतिम पार्ट होगा और इसमें लगभग अठारह रुबाइयाँ हैं तो सुनते हैं रुबाई नंबर 121 से वह हाला कर शांत सके जो मेरे अंत प्यार की ज्वाला जिसमें मैं बिंबित प्रतिबिंबित प्रतिपल वह मेरा प्याला मधुशाला वह नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाती है भेंट जहाँ मस्ती की मिलती भेंट जहाँ मस्ती की मिलती मेरी तो वह मधुशाला मेरी तो वह मधुशाला मतवाला पनहाला से ले मैंने ते तजदी है हाला पागलपन लेकर प्याले से मैंने लगा मैंने त्याग दिया प्याला साकी से मिल साकी वे मिल अपनापन मैं भूल गया मिला मधुशाला की मधुता में मिल मधुशाला की मधुता में भूल गया मैं मधुशाला भूल गया मैं मधुशाला <clears throat> ले के द्वार ठोकता किस्मत का छूछा प्याला गहरी ठंडी सांसें भर भर कहता था हर मत वाला कितनी थोड़ी सी यौवन की हाला में पी पाया बंद हो गई कितनी जल्दी बंद हो गई कितनी जल्दी मेरी जीवन मधुशाला मेरी जीवन मधुशाला कहा गया वह कशा की कहा गए सुरमित हाला कहा गया स्वप्निल मदिराले कहा गया स्वर्णिम प्याला पीने वालों ने मदिरा का मूल्य हाय कब पहचाना फूट चुका जब मधु का प्याला फूट चुका जब मधु का प्याला टूट चुके जब मधुशाला टूट चुके जब मधुशाला अपने युग में शब को अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला अपने युग में सब को अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक वही उत्तर पाया अब न रहे वे पीने वाले अवन रही व मधुशाला अवन रहे वे पीढ़े वाले अवन रही वह मधुशाला मई को करके शुद्ध दिया अब नाम गया उसको हाला मीना को मधुपात्र दिया सागर को नाम गया प्याला चौद मौलवी चौके बिच के तिलक त्रिपुंडी पंडित जी मैं महफिल जब अपना ली है मैं महफिल जब अपना ली है मैंने करके मधुशाला मैं महफिल जब अपना ली है मैंने करके मधुशाला मैंने करके मधुशाला कितने मर्म जता जाती है बार बार आकर हाला कितने भेद बता जाता है बार बार आकर प्याला कितने अर्थों को संकेतों ते बसे बतला जाता है शाकी फिर भी पीने वाले को है फिर भी पीने वाले को है एक पहेली मधुशाला एक पहेली मधुशाला जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला जितनी मन की मादकता से उतनी बाधक है हाला जितनी उर्की भावुकता हो उतना सुंदर साकी है जितना ही जो रसिक उसे है उतनी रस में मधुशाला जितना ही को जो रसिक उसे है उतनी रस में मधुशाला उतनी रश्मय मधुशाला जिन यदरों को छुए बना दे मस्त उन्हें मेरी हाला जिस कर को छू दे कर देवी क्षिप्त उसे मेरा प्याला आख चार हो जिसकी मेरे साकी से दीवाना हो पागल बन कर नाचे वह पागल बन कर नाचे वह जो आए मेरी मधुशाला जो आए मेरी मधुशाला हर जीवा पर देखी जाएगी मेरी मादक हाला हर कर में देखा जाएगा मेरे शाकी का प्याला हर घर में चर्चा अब होगी मेरे मधु विक्रेता की हर आंगन में गमक उठेगी हर आंगन में गमक उठेगी मेरी सुरभित मधुशाला मेरी सुरभित मधुशाला मेरी हायला में सबने पाई अपनी अपनी हाला मेरे प्याले में सबने पाया अपना अपना प्याला मेरे साथी में सबने अपना प्यारा साकी देखा जिसकी जैसी रुचि थी उसने जिसकी जैसी रुचि थी उसने वैसी देखी मधुशाला वैसी देखी मधुशाला यह मदिरा के आंसू है नहीं नहीं माधक हाला यह मदिरा की आंखें हैं नहीं नहीं मधु का प्याला किसी समय की सुखद स्मृति है साकी बन कर नाच रही नहीं नहीं कवि का हृदयांगन नहीं नहीं कवि का हृदयांगन यह विरहा कुल मधुशाला नहीं नहीं कवि का हृदयांगम यह बिरहा कुल मधुशाला कुचल हसलते कितनी अपनी हाय बना पाया हाला कितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला पी पी वाले चल देंगे हाय न कोई जानेगा कितने मन के महल ढहे तब कितने मन के महल ढहे तब खड़ी हुई यह मधुशाला खड़ी हुई यह मधुशाला विश्व तुम्हारे विश्व में जीवन मेला पाएगी हाला यदि थोड़ी सी भी यह मेरी मदमाती साकी वाला शून्य तुम्हारी घड़िया कुछ भी यदि यह गुंजित कर पाई जन्म सफल समझेगी अपना जन्म सफल समझेगी अपना जग में मेरी मधुशाला जग में मेरी मधुशाला बड़े बड़े नाजों से मैंने पाली है साकी बाला ललित कल्पना का ही इसने सदा उठाया है प्याला मान दुलारों से ही रखना इस मेरी सुकुमारी को विश्व तुम्हारे हाथों में अब विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूँ मधुशाला सौंप रहा हूँ मधुशाला श्रोतागण यहाँ तक मसाला की रुबाइयाँ समाप्त होती है इसके बाद परिशिष्ट में बच्चन जी ने अपने बारे में कुछ कहा है कि लोग उन्हें शराबी समझते हैं इस पक्ष के कारण उन्हें कुछ स्पष्टीकरण देना पड़ा है उसकी कविताएं तीन चार तो हैं वो भी सुन लीजिए स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला शन नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला पर उपदेश कुशल बहुतेरो सेबी ने यह सीखा है स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला क्षण नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला अब मधुशाला सुन के और पढ़ के मधुशाला का रूप कितने लोग करते होंगे मैं कायस्त कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतनी ढाला मेरे तन के लोहू में है पचहत्तर प्रतिशत हाला पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर मेरे दादों पर दादों के मेरे दादों पर दादों के हाय बिके थे मधुशाला हाय बिके थे मधुशाला बहुतों के शिर चार दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला बहुतों के हाथों में दो दिन छलक छलक रीता प्याला पर बढ़ती तासीर सुरा की सात समय के इससे ही और पुरानी होकर मेरी और पुरानी हो कर मेरी और नशीली मधुशाला और नशीली मधुशाला पितृपक्ष में पितृपुत्र उठाना अर्जन कर में पर प्याला पितृपक्ष में पुत्र उठाना अर्जन कर में पर प्याला बैठ कहीं पर जाना गंगा सागर में भर कर हाला किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला पढ़ पढ़ करके मधुशाला सो बच्चन जी के पुत्र अमिताभ बच्चन जी खूब पढ़ते हैं बहुत दामी गिरामी पार्टियों में कवि सम्मेलन में और बच्चन जी की ख्वाहिश को पूरा करते आ रहे हैं करते रहेंगे जय हो बच्चन जी की मनसाला की जय हिंद